Ok, pues eh, os saludo a las que estéis y a los que estéis escuchando eh, ahora en directo y los que vayáis a escuchar este vídeo después. Eh, buenos días para alguna, algunos de vosotros, para otros buenas tardes. Y nada, quiero lo primero agradeceros a los que seguís, a esta, sois parte de esta comunidad de Armadata, tanto los que os beneficiáis de de las enseñanzas, del ejemplo que transmiten estas preciosas monjas de la comunidad, como pues, a las propias monjas. Y muchas gracias a todos por bueno, brindarme esta oportunidad de transmitir eh, algo de lo que no que haya yo realizado, pero sí, pues bueno, de, a, costa de oír enseñanzas, de estar cerca de, de, seres extraordinarios, espero que algo se me haya contagiado y espero que algo haya podido ir aprendiendo a lo largo de los años, ¿ok? Entonces, bueno, em, el, motivo de, o el título de esta pequeña eh, intercambio o comunicación de, sobre algunos aspectos ¿no? para, nuestra vida es el valor de las pequeñas cosas. Yo en principio, eh, bueno, cuando me pidieron dar, a ver si podía hablar de algún tema que pudiera ser eh, de beneficio para, las compañeras y los compañeros que escucháis, pensé este título, ahora me toca eh, rellenarlo. <laughs> en principio, em, ¿por qué me llamó la atención o, me vino... me di cuenta de que podía ser importante o interesante hablar de las pequeñas cosas. Pues porque quizás a veces em, todos hemos, muchas de vosotras ya y de vosotros habéis escuchado el Dharma, habéis escuchado enseñanzas, es maravilloso realmente las instrucciones que recibimos, eh, los objetivos son también muy vastos eh, y a veces incluso pues quizás podemos sentirnos un poco como diciendo, wow, esto es demasiado para mí. Nos sentimos que puede ser algo muy lejano porque claro, nos hablan de, de los budas, nos hablan de los bodhisattvas, los maestros, un ejemplo extraordinario. Nos hablan de generar la mente del buen corazón, la mente de la boichita, eh, comprender cómo existen las cosas. Y todo esto, pues sí, lo vemos como algo maravilloso, pero parece como que, que quizás no estamos preparados, quizás está muy lejos, quizás no nos sentimos capaces y entonces puede que a veces mantengamos como una cierta eh, distancia entre lo que es pues hacia dónde nos dirigimos o el Dharma y lo que es nuestra vida cotidiana. Entonces eh, tenemos que empezar a saber cómo, cómo ir acercándonos, cómo ir, dando, cómo ir formándonos en ser buenas personas, cómo ir formándonos en ser eh, seres em, eh, con un buen corazón eh, y seres tan extraordinarios pues como todos los preciosos maestros del pasado gracias a los cuales hemos encontrado herramientas tan útiles para nuestra felicidad y para la felicidad de los demás. Entonces, eh, un gran camino, una, gran montaña, eh, se empieza con pequeños pasos. Pues así también, con nuestra práctica del Dharma, hemos de, de saber ir dando esos pequeños pasos y no estar tan, quizás tan preocupados por las dificultades, lo que conlleva, em, lo, grande que nos pueda parecer, sino ir realmente siendo constantes, eh, honestos y satisfaciéndonos con eh, el pequeño avance y la pequeña progresión que vamos teniendo. Había un maestro que, con el que yo estaba en una ocasión que le preguntaron sobre si alguna vez se desmoralizaba eh, o, tenía pues, esos altibajos que normalmente casi todas nosotras podemos tener un momento dado. Y él decía que no, que eso nunca lo experimentaba, que él sabía hacia dónde se dirigía y eh, sabiendo hacia dónde se dirigía simplemente se trataba de ir eh, pues encaminándose, dando, eh, poniendo, mm, recorriendo ese camino, esa senda y eso de, forma natural ya le iba a llegar al objetivo que él eh, sabía hacia dónde iba su práctica espiritual. Pues algo así nosotras. es importante tener muy claro hacia dónde va todo por qué necesitamos transformar nuestra mente, eh, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el, objetivo eh, máximo que podemos mm, llegar a desarrollar y, cuál es el sentido, de hecho, incluso en nuestra vida. Entonces, teniendo bien claro hacia lo que aspiramos, que no es cualquier cosa, eh, pues obviamente el esfuerzo requiere que sea un esfuerzo constante y, que, y, que, apliquemos ese trabajo. Em, tenemos que darnos cuenta de que la mente por sí misma y todos estos hábitos que tenemos, eh, que son como costras, ¿no? que llevamos a, vamos ensuciando mucho nuestro cuerpo, nuestra palabra, nuestra mente, eh, con todas estas motivados por el egoísmo, a fin de cuentas. Motivados por el egoísmo y la ignorancia es como que vamos transportando una gran carga. Y todo eso, pues lógicamente va a costar el empezar a deshabituarnos de todos esos malos hábitos, pero es un trabajo que vale la pena. Eh, ya nos esforzamos mucho en la vida cotidiana por cosas que no valen la pena. De hecho, eh, si somos casi sinceros, nos estamos esforzando, en definitiva, casi para sufrir, en vez de para ser felices. Entonces, aquí las enseñanzas de los budas nos hablan de esforzarnos para ser felices con mayúsculas. Y ese ser felices con mayúsculas eh, abarca a todos. No podemos... Mm, eh, como dice suante el Dalai Lama, y muchas de vosotras lo habréis escuchado, ya que somos egoístas, seámoslo, pero de forma inteligente. Es decir, si queremos eh, ser felices, si lo que buscamos es la propia felicidad, no podemos ignorar a los demás tenemos que incorporarlos, no podemos, no somos, seres interrelacionados. Eh, lo que hacemos tiene repercusiones, lo que hacen los demás nos afectan. Entonces, si dañamos a otros, en definitivamente estamos dañándonos a nosotros mismos. Entonces, eh, para lograr ese bienestar, esa felicidad a la que todos aspiramos, necesariamente tenemos que tener atención, eh, prestar atención a los demás, darnos cuenta de que exactamente igual que nosotros eh, consideramos importantes algunas cosas, consideramos importante nuestra felicidad y no sufrir, exactamente igual le sucede a, los otros. Entonces, cuanto más podamos estar en sintonía con, los que nos rodean, cuanto más podamos eh, abrir nuestro corazón hacia, hacia los seres, especialmente aquellos con los que convivimos, pues eso eh, nos va a favorecer también a nosotros mucho. Algo que también... Eh, quería haber enfatizado y que la mayoría de vosotras mm, seguro que ya lo habéis escuchado es eh, la importancia que tiene el cuidar nuestra mente, el cuidar nuestra mente que sea una mente virtuosa y especialmente el cuidar eh, la, intencionalidad, la motivación por la que em, hacemos las cosas. Normalmente nuestra ignorancia nos ha programado pues para el sufrimiento y nos ha programado para el egocentrismo. Entonces, claro, eh, estamos ya como habituados a pensar en nosotros. Y ahora de lo que se trata, y gracias al Dharma y gracias a las enseñanzas de los maestros, empezamos a tener los medios para deshabituarnos, desintoxicarnos de la mente egocéntrica y de la ignorancia, que solo piensa en uno mismo y que ve y que distorsiona la realidad. Entonces, por eso es tan importante que hagamos ese esfuerzo consciente al comenzar el día y que podamos mantenerlo a lo largo de nuestras actividades y especialmente cuando formalmente eh, vamos a dedicar un tiempo para el cultivo de transformar nuestra mente, el que vayamos como incorporando ese hábito, dedicar unos momentos para generar un buen corazón, para generar una buena motivación, porque ya sabéis que el resultado de lo que quiera que vaya, en lo beneficioso o no que pueda ser este encuentro, el tiempo que estáis dedicando a escuchar el Dharma, el tiempo que yo pueda estar dedicando a compartir lo que, lo que he escuchado, eh, el que realmente deje unas huellas en nuestra mente y sea beneficiosas, va a depender de, por qué lo hacemos, de la motivación, de hacia dónde nos dirigimos. Entonces, tanto más podamos abrir nuestro corazón a los seres, darnos cuenta de que hay mucho que podemos hacer. Eh, por los demás y por supuesto por el propio beneficio. Entonces, si, nos habituamos a tenerles en cuenta, claro que al principio esto es algo incluso artificial porque tenemos que ir dando la vuelta a todos estos hábitos. Entonces, al principio nos va a costar, pero a fuerza de adiestrarnos llegará a ser algo natural. Empezaremos a tener una mayor sensibilidad eh, hacia, hacia los que nos rodean. Empezaremos por lo menos a darnos cuenta de que están ahí, que muchas veces vamos como si no existieran. ¿no? Hacemos nuestras oraciones diciendo para el beneficio de los demás, para el beneficio de los demás, para el beneficio de los demás y cuando llegan los demás están de más sobran, ¿no? Entonces eh, hay que tener cuidado con eso. Los demás, los otros seres por los que estamos eh, eh, trabajando y que claro que siempre que oímos sobre la importancia del buen corazón, de la mente de la boichita, nos gusta, pues es en los demás, es las personas, normalmente incluso las que no te gustan, aquellas con las que vas, con las que convives, en el trabajo, en tu familia, los vecinos, estamos, eh, gracias a ellos, nosotros podemos cultivar nuestra mente y gracias a ellos nosotros vamos a, a desarrollar todas esas causas de felicidad que en definitiva vas a ser tú el primer beneficiario además, ¿no? Entonces, eh, dándonos cuenta de eso y de que son seres que en otro momento han sido muy cercanos a nosotros, pues el que los tengamos en cuenta y por lo menos, también como dice su santidad, si no podemos llegar a activamente beneficiarlos, por lo menos no dañarlos, empezar con lo más básico. Y en este contexto pues tiene importancia al ver esas pequeñas cosas. Nos dirigimos hacia algo, eh, hacia el pleno despertar de todo nuestro potencial eh, y es bueno que tengamos, em, como siempre, claro eh, hacia dónde nos encaminamos. Sé que que bueno, que diremos, bueno, yo no tengo eh, eso de la iluminación, no sé ni lo que es, yo a mí lo que me interesa es estar bien ahora y punto. Em, es conformarse con muy poco y es ser miope. El simplemente pensar en tener una vida una mente un poco más controlada, eh, tener algo más de serenidad, eh, estar medianamente bien en esta vida, eso es, incluso si analizamos a lo mejor muy profundamente, no necesariamente sería una práctica del Dharma. Tenemos que aspirar a eh, poder ir progresivamente, erradicar de nuestra mente todos esos eh, oscurecimientos, todos esos engaños, porque en lo que estén las semillas del sufrimiento, aunque los tengamos en stand-by durante un tiempo, aunque estén latentes, eh, si no hemos estirpado de raíz eh, la envidia, los celos, el apego, el odio, el egoísmo, eh, todos los sentimientos de culpa, yo qué sé, todas esas juegos del ego, hasta que no lo estirpemos de raíz, pues en cualquier momento, aunque pasemos temporadas un poquito más serenas, eh, pues estos volverán a reaparecer. Entonces, el trabajo, eh, por supuesto, mm, va a tener que ir dirigido a poder eh, gradualmente llegar a derrocar la raíz de donde vienen todas estas... Mm, estos mm, aspectos de nuestra mente que nos torturan a nosotros y torturan a los demás, ¿ok? Entonces, y, pero empezando con lo que está a nuestro alcance. Eh, y es muy importante que, bueno, recibimos enseñanzas es muy importante que seamos, eh, ya casi todos también habréis escuchado, eh, la importancia de el estudiar o escuchar, reflexionar y meditar. A veces parece que decimos, wow, la meditación. Y parece que la meditación es lo que nos va a arreglar todo, pero no nos damos cuenta en el contexto de lo que significa la meditación, que tiene que ver con ese familiarizarnos con lo virtuoso, familiarizarnos con la naturaleza de nuestra mente, ¿ok? De momento estamos familiarizados con todo lo opuesto, estamos familiarizados con lo no virtuoso, nadie nos tiene que enseñar ya a enfadarnos, somos número uno en el tema, nadie nos tiene que enseñar ya a sentir apego, a ser egoístas, esto nos sale con naturalidad, ¿Por qué? Porque lo hemos trabajado mucho. ¿eh? Estamos familiarizados con todas esas, eh, esa neblina esos nubarrones de nuestra mente. Entonces, pero la, maravilla es que todos esos nubarrones no son algo intrínseco, no es algo que, nos, que pertenece, afín a nuestra naturaleza. Si logramos eh, no alimenta, identificarlos, no alimentarlos, no identificarnos con ellos, ¿vale? O sea, reconocer cuando aparecen eh, y no darles, no alimentarlos, no dejarnos arrastrar por ellos, sino todo lo contrario, como morar en lo más, eh, en la naturaleza pura de nuestra mente, que son los aspectos que está vacío completamente de esas eh, distorsiones y de esas voces del ego, como dicen algunos de, los maestros, ¿no? Entonces, si logramos morar e identificarnos con lo más puro, entonces no tendrán tanta fuerza todos estos escurecimientos y no tendrán tanto poder eh, sobre nosotros. Entonces, eso es importante porque en lo que sigamos esas voces, en lo que sigamos eh, bajo la fuerza de todas esas emociones negativas, pues irremediablemente estamos condenados al sufrimiento. Entonces, y no es lo que queremos, queremos la felicidad. Eh, no sabemos, como decía ah, cuando vimos sobre lo de la iluminación, decimos, bueno, yo no es que me interese especialmente la iluminación, yo lo que quiero es ser feliz, pero cuando hablamos de la iluminación, el estado de Buda y demás es felicidad en mayúsculas, genuina, genuina genuina, permanente, eh, no, es, no, está, no es algo que depende de las circunstancias, es cuando por fin logramos tener una mente totalmente libre, una mente no condicionada eh, y cuando moramos en esa mente libre, no condicionada por la ignorancia, por las huellas negativas del pasado, etcétera. Y eso, llegar a este, hasta ese punto es algo que hemos de hacerlo eh, gradualmente. Hablaba de la importancia de la escucha, la reflexión, la meditación y que la meditación tiene que ver con este familiarizarnos con la naturaleza clara de la mente, familiarizarnos con lo virtuoso y para ello necesitamos, pues claro, empezar a reconocer lo que sucede en nuestra mente e identificar eh, pues cómo se origina eh, la, infelicidad, la frustración, las, mm, eh, diferentes mm, situaciones desagradables que experimentamos y cómo se originan pues, los estados eh, felices, los estados serenos de nuestra mente. A eso no, para eso necesitamos el ejemplo de otros, eh, contrastar eh, todas estas enseñanzas que vamos recibiéndolas e ir aplicándolas en nuestra vida. Al principio, claro que es como un niño, aunque oigamos cosas muy avanzadas, eh, que no están todavía a nuestro nivel. Eh, eso eh, está muy bien incluso porque eso va a dejar unas huellas que nos van a permitir saber por qué practicamos, hacia qué, qué es lo que tenemos que ir gradualmente trabajando pero hemos de aplicarlo a nuestra vida cotidiana, porque muchas veces oímos sí las enseñanzas, pero parece que por un lado van las enseñanzas los consejos, lo que escuchamos o leemos en los libros y por otro lado, en la vida cotidiana es como si fuera, hubiera una total separación. Es como, a pesar de que a lo mejor llevemos tres años de conocimiento del budismo, 10, 15, 20, cuando llegan los problemas, el ABC del budismo, lo esencial, se nos olvida. De repente parece que no, el responsable de mis problemas es la persona que me ha criticado o, el responsable de mi felicidad es la persona que me ha alabado. No somos capaces de eh, aplicar ese dharma, esa atención consciente a lo cotidiano. Entonces, eh, tenemos que hacer ese esfuerzo consciente de aplicar, eh, de estar atentos en lo cotidiano, de mantener la atención en la virtud, en los estados virtuosos de nuestra mente, ¿ok? y realmente hay muchas cosas que todo es progresivo, que podemos ir haciendo. Obviamente nuestra mente no va a cambiar si no hacemos un esfuerzo. Eh, sus en una ocasión que también le preguntaron sobre, bueno, si no era un poco antinatural eh, pues incluso a lo mejor la vida monástica, ¿no? En la que, pues bueno, tienes, que, tienes una serie de votos, eh, por ejemplo, el de castidad y una serie de votos que parece que van un poco más allá de lo, en contra de lo natural y su santidad, recuerdo que comentaba algo así como diciendo, por supuesto, claro que sí, dice, pero es que el objetivo hacia donde nos dirigimos va más, trasciende la condición humana. tenemos un objetivo muy, eh, que decir, lograr la plena, el pleno despertar de nuestra mente. Por supuesto que eso requiere un esfuerzo también trascendental, requiere que hagamos un trabajo con nosotros para trascender esta propia condición de nuestros hábitos negativos, ¿ok? Entonces, em, no hay que perder ninguna ocasión que tengamos para, eh, para acumular virtud. Hoy en concreto, en unas enseñanzas en las que estaba recibiendo, el maestro enfatizaba continuamente la importancia de acumular méritos. Eh, lo habéis escuchado eh, todos probablemente, méritos. Dices, bueno, ¿y qué es esto de los méritos? Bueno, acumular energía virtuosa. ¿eh? Queremos ser felices, si no, y no queremos sufrir, entonces, pero sin embargo hacemos lo opuesto a lo que queremos, ¿vale? Queremos ser felices y creamos causas de sufrimiento. No queremos sufrir y es justamente lo que eh, estamos como poniendo impedimentos a la felicidad, creando como, es como una carrera de obstáculos, ¿no? Entonces, los méritos, cuando se habla de acumular méritos, lo que nos dicen los maestros, pues se trata de eso, de crear causas que, que por su naturaleza vayan a traer experiencias en consonancia con esa felicidad que deseamos. De una mente eh, y de una acción eh, que dañe a otros o que te dañe a ti, de eso nunca se traduce, nunca se va a manifestar como algo eh, que te produzca bienestar y de una mente eh, virtuosa, de una mente que tiene en cuenta a los demás, acompañada del buen corazón o que aspira a la felicidad, incluso a la felicidad de las vidas futuras, a partir de las acciones que hacemos con esas motivaciones, eso está dejando un potencial positivo en nuestra mente para eh, tener resultados de felicidad. Entonces es muy importante esta labor de acumular eh, esa energía virtuosa y en realidad eh, serían como dos, eh, no solo como principiantes, yo me considero principiante, eh, pero yo creo que es a lo largo de, todo nuestro camino hacia ese despertar de nuestra mente, hay como dos pilares muy importantes, limpiar, limpiar nuestra mente y, y, energetizarla, crear energía virtuosa. Entonces, tanto la purificación como la acumulación de méritos es algo en lo que tenemos que poner especial énfasis, porque si no tenemos bien preparado ese, eh, terreno de nuestra mente, si no está limpio y si no está bien abonado, aunque nos esforcemos en, eh, en llevar a cabo pues, retiros de meditación, prácticas ascéticas, escuchamos muchas enseñanzas y demás, pero no tiene la fuerza suficiente como para transformar nuestras mentes. Sin embargo, cuando eh, la condición interna está, de nuestra mente está bien abonada y, eh, eh, y está limpia de oscurecimientos, entonces es cuando ese Dharma que estamos escuchando, esas preciosas enseñanzas, tendrán ese poder transformador en nuestra mente. Entonces, tenemos eh, por eso, como decía en concreto hoy este maestro, eh, eh, que no desperdiciemos las oportunidades de acumular méritos. Y estas no tienen, se, se, se, presentan muchas ocasiones en nuestra vida. No necesariamente tenemos, a veces sí hay muchas prácticas que requieren mucho esfuerzo, pero es que hay muchas cosas sencillas que podemos hacer y que sin embargo eh, y, pues mm, apenas le damos importancia. Es decir, hay que darnos cuenta de cómo, eh, dependiendo de cómo te relaciones con los demás, pues eh, hay tanto que puedes hacer. Acumular méritos no es algo esotérico, no es algo que esté al alcance solamente de unos pocos que están dedicándose intensivamente a la práctica de la meditación, no, no es algo única y exclusivamente de los monásticos, ¿no? Acumular mitos es algo que todos y cada una de vosotras podemos hacer en nuestra vida cotidiana, siempre que tengas ocasión de echar una mano a alguien, en cosas muy sencillas, a veces es que estamos miopes, ¿vale? Y se trata de abrir los ojos, de abrir nuestro corazón, abrir nuestras manos y simplemente actuar. ¿eh? Eh, nada más, claro, pero es cierto que para poder abrir el corazón y abrir los ojos Em, tenemos también que ser capaces de abrir el corazón y los ojos primero hacia nosotros mismos. Si no nos damos cuenta de nuestra condición de sufrimiento, de nuestra condición, pues quizás hasta mediocre, a veces, ¿no? De lo limitados que podemos estar por tantas cosas, pues es difícil que podamos reconocer eh, la situación dolorosa en la que otros se encuentran. Pero tan pronto empiezas a reconocer pues, que la situación en la que los otros se encuentran de forma natural ya no, ya no requiere esfuerzo el echar una mano, eh, sale, sale, de sale espontáneamente y es mucho más... Em, es que es mucho más grato, es mucho más grato, es mucho más gratificante, eh, más gozoso el ayudar a otros, a que se sientan bien, aun en cosas muy pequeñas, eh, en la limpieza de la casa, en escucharles, en ser amables, en, mostrar una apariencia agradable, sonriente, el saber, eh, el saber tenerles en cuenta es mucho más gratificante. Todo eso que estar obsesionado con nosotros mismos, que normal, es, es, hasta aburrido el, el, estar tan pendientes de mis problemas, es como entrar en una, no sé, en una en un círculo sofocante. El ego realmente sofoca. Entonces, es que nos ayudan los demás a poder salir de, esa, de ese círculo sofocante del ego. Presta atención, echa una mano, eh, mm, sé, delicado con tu palabra, con tus gestos, con tu comportamiento, eh, y, cuanto más eh, abiertas tengas tu corazón y más abiertas tengas tus ojos, eh, menos pendiente estés de ti y más pendiente estés de los demás, verás que hay infinidad de ocasiones en las que puedes contribuir con el bienestar de los demás. Y ese contribuir con el bienestar de los demás, incluso a nivel temporal, porque si decimos, dedicamos, o oh, para que pueda lograr la iluminación para el beneficio de todos los seres. Pero sin embargo, si puedo ayudar en la felicidad temporal, se me olvida. No, pues tienes también que ayudar a que a nivel temporal los otros también sean felices. No tienes que esperar solamente a, que sean, logren la felicidad de la iluminación y mientras tanto sean unos desgraciados. No, si puedes ayudar en lo cotidiano que sean felices, aprovecha, ¿ok? Entonces, en cuanto a la de la acumulación de méritos, también nos hablaba el lama de la importancia que incluso, sobre todo para los que tenéis fe en el budismo, para los que tenemos fe en las tres joyas, pues el mero hecho de que cuando ves una estatua de, que del Buda o una, representación de las deidades o unos textos, como podemos ver aquí en, en, nuestro altar, o los textos sagrados, es maravilloso, es una forma, es una forma sencillísima de poder acumular esa energía virtuosa. Tan pronto haces un gesto de veneración, un gesto de, reconocimiento de lo que significa el Buda, de lo que significa el Dharma, de lo que significa la Sangha, porque cuando hacemos esos gestos, ¿no? que claro, eh, si, simplemente se quedan vacíos de contenido y se quedan en una parodia, pues eh, no, entendemos de qué forma esto beneficia. Pero cuando, cuando estos estos gestos físicos, incluso verbales, eh, van a son una expresión de tu de tu respeto, de tu admiración, de aquello a lo que quieres eh, dirigirte, eh, pues entonces estás eh, creando unas, de forma natural, estás como dando energía a una, a una semilla virtuosa de tu mente que acabará madurando en el logro de esos, de mm, estados plenos de realización. En una ocasión escuché em, a un maestro budista que le preguntó a un niño que estaba, sería el hijo de alguna familia budista y estaba haciendo postraciones hacia las estatuas y le preguntó, dice, ¿tú qué piensas cuando haces esto? Y el niño simplemente decía, quiero ser como tú. Mirar si es fácil. Un mantra sencillísimo, ¿no? A veces los mantras son muy complejos, ¿no? Eh, de palabras que no entendemos. Esto es muy fácil. Quiero ser como tú. ¡Wow! No, ese quiero ser como tú no es quiero estar ahí quietito como una estatua. No. Quiero ser, quiero tener un corazón increíble quiero tener una compasión sin límites, quiero ser, tener un, ser totalmente ecuánime, independientemente de quién eh, me echa una mano o de quién me critica, quiero abrir mi corazón a todos, quiero tener esa sabiduría, desarrollar esa sabiduría y esa capacidad de, de ayudar a los demás. Entonces, claro que si va acompañada nuestras, o sea, si podemos eh, recordar todo esto eh, a la hora de cuando vemos pues, los objetos sagrados, que seguro que tenéis en vuestras casas un montón de objetos sagrados que no son objetos de decoración, son objetos de acumulación de méritos. Entonces, estamos creando causas para la felicidad. Entonces, aprovechar aprovechar, no malgastemos esas causas, eh, esa oportunidad para crear esas causas de felicidad. Y también algo importante que tenemos que recordarnos cada día eh, es darnos cuenta realmente de lo afortunados que somos. Eh, no solamente, y, somos afortunados con mayúsculas. tenemos esta vida humana, independientemente de las condiciones en las que nos podamos encontrar, eh, lo que especialmente hace que sea, una vida muy afortunada es nuestro interés en el camino hacia el despertar y el que hemos encontrado vías, medios, personas que nos ayudan a abrir nuestro corazón y a desarrollar nuestro potencial. Si no, eh, eh, tuviéramos ese interés, eh, pues sería muy difícil el poder realmente aprovechar estas circunstancias. Seguiríamos creando más eh, perpetuando los oscurecimientos de nuestra mente, perpetuando eh, pues las causas de sufrimiento. Pero no, hemos, estáis recibiendo enseñanzas de, de, mis hermanas en el Dharma, de las compañeras del Dharma Data, eh, y, toda, y son un ejemplo. Y todas estas enseñanzas son las enseñanzas que nos vienen del Buda y que en definitiva nos están hablando de cómo trabajar con nuestra mente para hacer menos daño y, transmitir mayor felicidad y ayudar con la felicidad de los demás. Entonces, eso es algo muy afortunado. No es algo que encuentras normalmente en, tus círculos de relación que te hablen de cómo eh, ayudar a que los otros sean felices, no al revés. Lo que te hablan es de cómo eh, puedes, eh, en vez de cómo estar tú al servicio de los demás, que es lo que en definitiva eh, estamos eh, aprendiendo a desarrollar, el ponernos al servicio de la felicidad de los seres, eso es lo que un bodhisattva eh, hace y no hay, no hay seres más extraordinarios que los bodhisattvas, solo un Buda es más extraordinario que un bodhisattva, pues entonces nosotros también tenemos que empezar a ser esos bodhisattvas bebé, empezar a potenciar esa capacidad de estar al servicio de los demás, pero para ello tenemos que, eh, eh, <laughs> también <laughs> saber ayudarnos a nosotros mismos. Si somos personas infelices, si somos personas... Em, no sé, limitadas, que no hemos desarrollado todo nuestro potencial, no tenemos los medios para poder eh, ser, ayudar, realmente contribuir con la felicidad de otros, ¿ok? pero esa es nuestra, ese es nuestro adiestramiento, el empezar a, cultivar esas herramientas que nos preparen para poder contribuir y estar al servicio de la felicidad de todos los que nos rodean, Y para esto son las enseñanzas, por eso somos tan afortunados el escuchar todas estas instrucciones que nos ayudan a ser mejores personas y a transformar nuestra mente. Y en lo cotidiano, pues el, eh, daros cuenta, eh, de las 24 horas del día tenemos que ir conquistando eh, tiempos, yo a veces digo a la malichita, <laughs> ¿no? Escuchamos la bodichita y la malichita. La bodichita es esa mente de, de compasión, de compromiso con la felicidad de los demás. Y la malichita, que este término viene de un amigo muy gracioso, es justamente como lo opuesto, es esa especie de buscar solo el, bienestar personal. Entonces, eso es un poco realmente lo que más domina nuestras vidas. Entonces tenemos que empezar eh, a, equilibrar, a dedicar formalmente una atención consciente para adiestrarnos en la bondad, para nutrir todas esas semillas de nuestra mente. el, tiempo que dedicamos formalmente, como el que estáis ahora dedicando, a escuchar las enseñanzas, eh, nos va a ayudar a nutrir las semillas. No dejarlo solo en una vez a la semana cuando tenéis la cita con algún maestro, no, sino que eh, cada día dedicar un tiempo a la reflexión, cada día dedicar un tiempo a escuchar enseñanzas, a meditar, a generar un buen corazón y eh, a partir de, ese trabajo formal que hacéis para programar vuestra mente en la virtud y desprogramarla, deshabituarla de lo, de lo negativo, pues que eso pueda tener ese efecto que impregna y que dirige nuestras actitudes cotidianas, que ese trabajo interior no se quede en el cojín de meditación sino que eh, nos acompañe allá donde vayamos, porque a veces sí eh, mm, apreciamos las enseñanzas, apreciamos la importancia del buen corazón, en lo que lo reflexionamos, pero salimos por la puerta de casa y ya se nos ha olvidado todas nuestras buenas intenciones. Entonces, buscar métodos que os ayuden a tener ese recuerdo, ese recuerdo de observar vuestra conducta vuestros actos, observar eh, vuestra comunicación verbal, eh, que no sea, una, eh, no sea una comunicación que hiera a los demás y buscar cómo practicar la atención a lo que está sucediendo en la mente cada uno de nosotros sabemos, eh, bueno, pues hay algunos aspectos que tenemos que trabajar eh, que nos afectan más que, a otros, ¿no? Hay, pues, podemos ser más impacientes, egoístas, eh, o, sentirnos, yo qué sé, o ser perezosos frente a la práctica del Dharma, que esto tiene muchos matices, no es simplemente quedarnos tumbados en el sofá, sino es eh, ocuparnos también de cosas que no tienen que son, que son triviales, que no tienen importancia. Entonces, lo que quiera que vayáis identificando como los aspectos más eh, que os están condicionando más, pues empezar a trabajar con ellos, empezar a trabajar con ellos eh, y cultivando y, aplicando los antídotos que, que los puedan ir como debilitando, porque todo, como también dice Santideva, no hay nada que no se vuelva más fácil mediante la familiaridad. Entonces, lo que al principio nos resulta difícil, eh, si poco a poco lo vamos cultivando, llegará a ser algo que surja de forma natural, igual que ahora de forma natural surge el enfadarme, el ser egoísta, el, sentirme competitivo con, con otros, etcétera llegará a ser natural el ser generoso, el ser paciente, el no responder inmediatamente. Eh, también este es otro punto que nos enfatizaba el, Lama eh, ahora recientemente, nos decía sobre la importancia de saber empezar a cultivar esa mente que sabe ceder el puesto a otros, que sabe eh, anteponer los intereses de los demás a los intereses eh, de uno mismo. algunos de vosotros habéis escuchado y, citáis seguramente esta preciosa texto de los ocho versos de la transformación del pensamiento. Y uno de ellos nos habla de aceptar la derrota y ofrecer la victoria a los demás. Y esto tiene muchas eh, se va a manifestar en muchas, se puede manifestar en muchos ámbitos. Eh, también su santidad Dalai Lama, cuando a veces comenta este verso, dice, si, obviamente, si ese aceptar la derrota eh, pone, eh, puede poner en peligro el bienestar de otros, de, un de, una colectividad mayor, pues entonces no, hay que defender, eh, pues mm, eh, yo qué sé, eh, las, ideas que no, ceder frente al otro, pero si simplemente tiene que ver con el interés egocéntrico, entonces sí, ofrece la victoria al otro. y el, Lama nos decía en concreto a veces esa actitud que tenemos de que tan pronto, esa necesidad que tenemos de demostrar siempre que tenemos la razón, de que estamos en lo correcto, de saltar a la mínima cuando alguien hace o dice o te trata de, alguna forma que, a tu ego no le gusta, ¿no? Y que inmediatamente saltas. Y eso da pie a roces, a problemas de comunicación, a enemistades y demás y daros es como hacer un drama por cosas muy pequeñas que normalmente en nuestra vida solemos hacer, eh, vemos mucho la tele y, nos gustan mucho las, todos estos dramas a veces que vemos en la tele, ¿no? Y hacemos de nuestra vida algo similar, de cosas pequeñas exageramos mucho. Entonces, no hay que dar tanta importancia a lo que piensen de nosotros, a cómo nos traten. Eh, nuestro ego es realmente un monstruo, está siempre pendiente de que le traten increíblemente bien y eso es lo que espera de los demás. Pero ¿acaso nosotros somos capaces de, tratar así a los otros? No, nosotros tampoco estamos siempre de buen humor, tampoco estamos siempre, eh, no sé, con una buena actitud con otros, sonrientes y demás. Entonces es lógico que los demás tampoco estén continuamente satisfaciendo mi ego, nutriéndolo. Entonces, no hay que tener tantas, dar tanta importancia a todas esas cosas y, y, no, olvidar siempre, estoy aquí para el beneficio de los seres. Entonces, estar aquí para el beneficio de los seres empieza por no dañarles. Estas cosas pequeñas es astente, refrénate de hacer daño a los demás, eh, de hacerles daño con tu cuerpo. Eh, obviamente ya sabéis también lo de las 10 acciones negativas. Eh, cultiva el respeto a la vida. ten cuidado, sé escrupuloso cuando limpias tu habitación, tu jardín, de no dañar a las a los insectos más minúsculos, de no de aprovecha cualquier oportunidad. A veces, y sobre todo ahora cuando vienen las épocas de calor, que aparecen tantos bichitos en la cocina, por ejemplo, o en, nuestro jardín y demás, y que, que, bueno, pues sí requiere un esfuerzo. El, no, es mucho más fácil barrer o regar y que, desaparezcan todos estos bichitos. Pero eso, desde luego, eh, estás teniendo un pequeñísimo eh, beneficio a corto plazo, pero desde luego a largo plazo eh, eso te está dando sufrimiento total. Eso no es una acción de Dharma, ¿no? Entonces, sin embargo, si logras darte cuenta de, la importancia que tiene respetar la vida, eh, tomas ese esfuerzo consciente de salvar esas cucarachas, esos ratoncitos, esas arañas, esos insectos y estás además dedicando esa energía virtuosa para que ese ser pueda, pueda encontrar un buen renacimiento, eh, encontrar el Dharma, liberarse él y todos los seres del sufrimiento, en realidad te está dando una magnífica oportunidad, al tú proteger la vida, te está dando una magnífica oportunidad para acumular esos méritos, esa energía virtuosa eh, y además puedes dedicar toda esa energía virtuosa que hayas acumulado pues para la larga vida de tus maestros, para la larga vida de todos los seres y, en definitiva con esas acciones virtuosas estás creando semillas para tú tener un cuerpo saludable, una larga vida libre de enfermedades y demás. Y así con todas y cada una de las acciones eh, en cuanto a eh, que hagas con tu cuerpo, palabra y mente, respetar la vida, respetar las cosas de los demás, no interferir en las relaciones, cuidar con tu palabra de no despreciar a otros, no humillarlos, no, no ser sarcástico y resaltar los puntos, eh, yo qué sé, los puntos débiles de los demás, que en definitiva es un poco como yo estoy por encima de ti, ¿no? Al revés, que nuestra palabra sirva para, para acercarnos a los demás, no para alejarnos, no para que y para que, sirva también como para nutrir las buenas cualidades de los otros. Algo que también escuchamos mucho en las enseñanzas es sobre la importancia de respecto a los demás alabar sus cualidades, ser capaz de ver las cualidades de los demás y proclamarlas. Y respecto a nosotros, identificar nuestros defectos y además no ocultarlos. ¿no? Normalmente eso no significa que es que tengas que ir por ahí eh, perpetuando esos defectos, pero no tampoco dar esa apariencia hipócrita de, oh, mm, estoy, soy una persona muy ética, muy pura eh, y todos los demás eh, lo están haciendo mal. No, frente a los demás alaba sus cualidades frente a ti, reconoce tus defectos y no, seas, no los escondas, no seas hipócrita, trabaja con ellos, eso sí, eso es muy importante, pero no tener esa actitud como de aparentar lo que no eres, ¿ok? Entonces, eso nos va a ayudar pues a ir eh, progresivamente, estar en sintonía con las enseñanzas, estar en sintonía con el Dharma, eso quiere decir estar en sintonía con las causas de la felicidad. Y cuando hablamos del Dharma, eh, también, aunque estoy, todas estas cosas en realidad ya las habéis escuchado eh, por otras maestras y mucho mejor que, como puedan venir de mí, eh, pero bueno, pues es un refrescarnos entre todos, todos estos puntos. Entonces, cuando hablamos del Dharma, el Dharma no es necesariamente hacerte 100 millones de mantras, ¿vale? o hacerte, o ponerte estos hábitos, o prácticas ascéticas, eh, yo que sé, muy intensas eh, o muchas oraciones, practicar el Dharma significa eh, debilitar tus, tus engaños, debilitar tus oscurecimientos, todo aquello que te ayude a, a, que, a reducir el poder de todas estas voces del ego, la envidia, los celos, el egoísmo, el apego, la ignorancia, eh, todo aquello que te ayude a no responder con agresividad frente al daño que puedas recibir, a no eh, dejarte arrastrar por, eh, por, el deseo que exagera las cualidades, que busca la felicidad en lugares erróneos, es decir, en lo que no te lo puede dar, en las cosas externas. Entonces, todo aquello que reduce esas mentes, esos oscurecimientos, esas mentes negativas, todo eso sería práctica de Dharma. Ese es un trabajo que interior, es un trabajo que solo lo podemos hacer nosotros y dentro de, y con nuestra propia mente. No es algo externo, no se trata de una apariencia, eh, sino ni algo que tengas que incorporar de fuera, más bien es muchas cosas de dentro que tienes que soltar. ¿eh? Tenemos que soltar todo aquello que impide realmente que se manifieste esa naturaleza clara y pura de nuestra mente. Entonces, eso sería ese trabajo del Dharma. Y en lo cotidiano, pues el que prestemos esa atención, eh, como también eh, casi todas nosotras hemos, sido educadas en, en el cristianismo, ¿no? Y sabemos, hemos escuchado, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo, ¿sí o no? <laughs> bueno, pues es que es vital. No dañes a otros, no trates a los demás como no te gustaría ser tratado. Más bien, incluso, trata a los demás con ese amor, con esa delicadeza, con ese respeto con el que te gustaría ser tratado. Considera a los demás, como nos dicen también estos preciosos ocho versos de la transformación del pensamiento, considera a los demás como lo más precioso, como lo más valioso. Eh, porque son esa joya que satisface tus deseos, porque es gracias a los seres eh, con los que podemos practicar la ética, con los que podemos practicar la paciencia, con los que podemos practicar la generosidad y todas estas virtudes que en definitiva eh, están como allanando ese, ese camino hacia la propia felicidad y que están acercándonos a, como a potenciar eh, y madurar, eh, a madurar el potencial de nuestra mente para poder realmente eh, liberarlo de todas las trabas del egoísmo y de los engaños y entonces poder plenamente ponernos al servicio de los demás, ¿ok? Entonces eso es básicamente, bueno, pues algunas de las cosas que me vienen en relación a estos temas. Me habían comentado también las compañeras de, Armata que, bueno, que hacéis, os ponéis deberes eh, o, que, que, dé algunas pautas para algunas, em, para un trabajo cotidiano eh, que podáis hacer durante esta semana. Entonces, mm, bueno, pues eh, He hablado de, unas cuantas cosas, espero que algunas <laughs> tengan sentido y las que no, pues las dejamos en el ciberespacio. Entonces, especialmente que aprovechéis eh, cualquier circunstancia que tengáis para acumular, para, acumular méritos. O sea, que, mm, seamos atentos, eh, no sé, podéis elegir cada una el formato que, os parezca adecuado. Eh, acumular, eh, tener mayor atención con las personas con las que convives, ¿no? Entonces, pues, mm, ¿cómo acumulamos méritos en relación a los demás? Pues practicando la generosidad, por ejemplo, material, practicando la generosidad de escucharles, eh, practicando la generosidad con la generosidad del Dharma yo diría que, ojo, que tengamos un poco <laughs> de cuidado, porque quizás para mí, eh, porque a veces nos creemos enseguida que, ya podemos mm, impartir esa generosidad del Dharma, y es verdad que podemos, pero eh, creo que la, eh, mejor forma de practicar la generosidad del Dharma es siendo un ejemplo. ¿no? No ir por ahí diciendo a los demás lo que tienen que hacer o dejar de hacer, que el que no eh, quiere escuchar no lo va a poder escuchar, pero si tú eres un buen ejemplo, ya es una cierta generosidad del Dharma, ¿no? Entonces, podemos practicar, acumular esos méritos, pues a través de eso, de, generar ese buen corazón, esa actitud generosa o esa actitud paciente con los demás, el sabernos eh, dedicarles un tiempo, el saber, eh, pues, no responder a la primera, eh, y, adiestrar de esta forma el estar atentos con otros o el echar una mano. También algo eh, que es magnífico para acumular méritos y especialmente ahora que vamos a entrar en el periodo de, lo que se llama Sakadawa. Lo habréis escuchado, el periodo de Sakadawa es, eh, eh, de acuerdo al calendario lunar tibetano, es el periodo en el que de la luna nueva a la luna llena, especialmente, aunque es, todavía un poco más largo, no sé si es del cuarto o quinto mes, de acuerdo al calendario tibetano, eh, se conmemora lo que es el nacimiento, la iluminación y el paso al paranirvana del Buda. Entonces, durante ese tiempo, cualquier práctica eh, cualquier práctica, ya sea virtuosa como no virtuosa, la resonancia es mucho mayor, ¿vale? Por el poder lo que fueron aquellos acontecimientos. Entonces, se dice que se multiplica por 100.000. Por lo tanto, durante ese periodo, tanto las acciones que hagas que perjudican a otras tienen más, eh, más mayor consecuencias, como especialmente las virtuosas. Entonces, aprovechar este periodo de sacada que empieza a partir, creo que es del 25 de del 25, vamos, de, aquí a unos días, el jueves o el viernes de, de, esta semana entrante y el día de agua como tal es el día 9. Entonces, aprovechar esas circunstancias para intensificar vuestra práctica, especialmente la acumulación de méritos. Eh, algo muy sencillo si tenéis una, yo que sé, objetos mm, eh, sagrados en vuestra casa, simplemente que no se os olvide hacer ofrecimientos, hacer ese gesto de, veneración recordando todo lo que está simbolizando y que podáis desarrollar esas cualidades. Entonces, eh, los deberes, eh, sinceramente, que, o lo que puedo sugerir es que identifiquéis qué acción virtuosa eh, queréis eh, como cultivar más detenidamente en esta semana, eh, ya sea la generosidad, la paciencia, el, poder escuchar al otro, los ofrecimientos a los maestros y, y, la llevéis a cabo y que también identifiquéis qué acción no virtuosa os queréis esforzar en refrenaros. Eh, puede ser a través de una acción no virtuosa del cuerpo, de la palabra o de la mente. Eh, cada uno que identifique y, simplemente que mantenga, os lo, una vez lo identifiquéis, lo que queréis eh, trabajar, os lo apuntáis en un papelito, os lo lleváis en vuestro, en vuestro bolso y os lo recordáis y que cada mañana, pues bueno, empecéis el día dando las gracias por seguir en esta vida humana, por seguir teniendo esta oportunidad para poder eh, aprovechar para desarrollar un buen corazón y devolver toda la bondad que de los otros hemos recibido y algo también muy importante es mm, eh, concluir, eh, dirigir toda la energía virtuosa que, a lo largo del día vamos como acumulando o con nuestras prácticas, volver a recordar que toda esa energía virtuosa, canalizarla hacia el logro del pleno despertar o hacia el logro del desarrollo del buen corazón, de la mente, de la preciosa mente de la bodichita. La, dedicación es muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, pues con esto lo vamos a dejar aquí. Quiero agradeceros eh, vuestro tiempo. Ojalá haya sido algo de beneficio. Em, confío que sí, eh, para aunque sea por oír la palabra bodichita, yo creo que eso ya es beneficioso. Entonces, también concluimos con este dedicar esta energía eh, del tiempo que hemos dedicado, que las huellas virtuosas de nuestra mente nos ayuden a que mm, puedan madurar en este desarrollo del buen corazón y de la actitud valiente, comprometida de la bodichita, que podamos desarrollar todo nuestro potencial y ponernos al servicio de los seres. Muchas gracias a todas y oh, nada, que tengáis un buen día, os deseo todo lo mejor y que seáis valientes en el Dharma. Hasta, hasta otra ocasión. Vale, muchas gracias a todas. Chao.